नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आजदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो एडिटिङको प्रिमियम प्रोको सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु सो आजदेखि चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिमियम प्रोको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनेछन् so before starting our video series मेरो बारेमा चाहिँ के कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ because who is a teacher भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ सो मैले चाहिँ भिडियो एडिटिङ गरिरहेको चाहिँ मेरो अलमोस्ट एट मन्थ जति भएको छ सो मैले इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ सिकेर पछि चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ फेरि सिक्दै गरेको छु सो अहिले पनि मैले चाहिँ यही कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ अझ पनि सिक्दैछु सो मैले चाहिँ यो सिरिज स्टार्ट गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै एडिटरले अथवा कोही मान्छे चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्न चाहन्छ र उसँग इनफ मनी छैन जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई पे गर्ने मनी छैन र अथवा कुनै चिज चाहिँ अब सिक्न चाहन्छ कुनै फिल्ड जुन चाहिँ क्रिएटिभिटी फिल्डबाट चाहिँ केही गर्न चाहन्छ भने चाहिँ यो च्यानल चाहिँ तिनीहरूको लागि हो सो यदि तपाईँले चाहिँ एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ you're really passion about editing भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रिमियम प्रोबाट चाहिँ स्टार्ट जर्नी गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ फुल सपोर्ट दिनेवाला छौँ सो हामीले फुल सपोर्ट चाहिँ कसरी दिन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा फेसबुक पेज छ जुन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक ग्रुप छ जुन चाहिँ हाम्रो प्राइभेट फेसबुक ग्रुप छ यसमा चाहिँ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको एचिभमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ तपाईँले जुनसुकै भिडियोस मिस्टेक होस् या जस्तो सुकै भिडियोस् तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेयर गरेर आफ्नो वर्क चाहिँ डे बाई डे कस्तो प्रोग्रेस हुँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र के प्रब्लम आयो भने तपाईँले चाहिँ त्यसबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो जुन चाहिँ यसरी बोलिरहेको छु so hope you guys like the video and subscribe the video and thanks for watching र हामीहरू आजैबाट सुरु गर्नेछौँ र प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् so just keep learning and thanks for watching